ახლა არის ღამის 12 საათი. ახლა ვართ აგერ რიოში, ქალაქუთაიში. ახლა არის 14 სექტემბერი. თენება მარიტონა დაავადების. აა ჩვენი მეგობრები ახლა მეულოცა დაავადებს. ესეც ფურციკა, ესეც დავითი ლოსაძეზე, ესეთი მთავარი მოხდები პირი. გოგო, ფურციკა, გარეგლერი. ესეც სასტავი. ა პატარა კაცი რას გულიშო დადრო წაწესდი ვიდეო ჩქა ესენი მემა სახში მე მინდა ვიქნება მშვენიერი კიდეც მოკლას თათოლიები

ეგეთიკო? არა. ძალიან მიყვარ ხარ და გიგოცავ. ისრაფულა სულა. მე უფრო მიყვარ ხარ ვიდრე არ. მეც მე special.